በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድጋሜ ሰላም እላችኋለሁ። ነገረ ፍጻሜ በሚለው አብይ ርዕስ የዓለምን መጨረሻና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት የተመለከትን ነው ያለ ነው። በዚህ ዋና ርዕስ ሳካፍላችሁ በስድስት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍዬ እንዳስቀመጥኳችሁ ቀደም ብዬ ጠቅሻለሁኝ። እንግዲህ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት እና ክፍል ሶስትን ቀደም ባሉት ጊዜያት ላካፍላችሁ ሞክሬ ያለሁኝ። ክፍል አንድ የመጨረሻው ዘመን እና የጌታ ዳግም ምጽአት ምልክቶች ናቸው። ክፍል ሁለት የቅዱሳን በአየር መነጠቅ ነው። ክፍል ሶስት የሰባቱ ዓመት መከራ ወይም ሰባኛው ሱባኤ ነው። እነዚህን እንግዲህ ቀደም ባሉት ጊዜያት ለማጠቃለል ያለው አሁን የምንመለከተው በእኔ አከፋፈል ክፍል አራት ብዬ ያልኩት የጌታ ዳግም ምጽአት ነው። ዋነኛው የዚህ ትምህርት ነገረ ፍጻሜ ስንል የነገሮች ሁሉ ማጠቃለያ ዋነኛ ባለቤት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማመልከት ነው። ከዚህ ከጌታ ዳግም ምጽአት ጋር በተያያዙ የተሳሳቱ አመለካከቶች አሉ። የዳግም ምጽአቱን በተመለከተ ምስክሮቹ የሚሰጡት ልክ አይደለም የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት የማይቀበሉ አሉ፣ ስህተት ነው የሚሉ አሉ። እንግዲህ ይህንን ዘርዘር ባለመልኩ በኋላ እናየዋለን። ግን በዚህም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እስቲ በዚህም እውነት ላይ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቀኝህ ባለው እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ጌታ ኢየሱስ የታደግከን ያዳንከን፣ በሲኦልና በሞት ላይ ስልጣን እንዲኖረን የረዳሃን እናመሰግንሃለን። በዚህ ጊዜ የልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ መምጣት ቤተ ክርስቲያንን ለመውሰድ በሺ ዓመት መንግስት ለመንገስ መመለሱን በተመለከተ በዚህ በክፍል አራት ውስጥ ጸጋን እንከፋፈላለን። ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ ልቦና እንድሰጣቸው ለእኔም ደግሞ ቃልን በስርዓት መግለጥ የሚችልበትን ጸጋ እንድሰጠኝ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እለምናሃለሁ። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ለገሃነም ደጆች ውድቀት በሞት ሀገር ጠላላሉ ሰዎች መዳን እንዲሆን ጸለይን። በገናናው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን። እንግዲህ በዚህ በክፍል አራት ውስጥ ስለ ተሳሳቱ አመለካከቶች ስለ ጌታ ዳግም ምጽአት መሰከሩትን ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ የሚመጣው? በተለይ አብዛኛውን ክፍል እንግዲህ ወደ ሰላሳ አምስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ ጌታ የሚመጣባቸው። ከነኝ ውስጥ እንግዲህ እኔ ጥቂቱን ነው የማካፈላችሁ። በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚመጣው? ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ከምጽአቱ ጋር በተያያዘ ምን አይነት አቋም ነው ሊኖራት የሚገባ ነው። እነዚህ ዙሪያ ላይ እንከፋፈላለን። መጀመሪያ ስለዚህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ሰዎች ነገረ መለኮታውያን አንዳንድ ፈላስፎችም ወይም እንደ ልባቸው እንደ ገዛ ፈቃዳቸው የሚተረጉሙ የሚሉት አለ። ለምሳሌ አንዱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻት የሚባለው የመንፈስ ቅዱስ መውረድ ነው። አልፏል። እሱ በቃ መጥቷል። መንፈስ ቅዱስ በበዓለ ሃምሳ እሱ ማለት የክርስቶስ ምጻት ነው። ከዚህ በኋላ ሌላ ኢየሱስ አይመጣም የሚሉ አሉ። ሌላ የጌታን ዳግም ምጻት ከምን ጋር ያያይዙታል? አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲጠመቅና ዳግም ልደትን ሲያገኝ ያ የጌታ ዳግም ምጽአት ነው ብለው የሚተረጉሙ አሉ። ይሄም ስህተት ነው። ሁለቱም ስህተቶች ናቸው። ሌላው አንድ ሰው በሆነ ምክንያት ሲሞት ወይም ሲያንቀላፋ በቃ ጌታ መጣ፣ በህይወቱ ደረሰ፣ ወሰደው፣ መንፈሱን ስለወሰደው የጌታ ምጽአት የሚባለው እሱ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ በሰባ ዓመት ዓመተ ምህረት የኢየሩሳሌም መጥፋት እሱ የጌታ ምጽአት ነው። ፍርድ የተከናወነበት ጊዜ ነው። ኢየሩሳሌም በሮም የጠፋችበት ጊዜ ነበር። እሱ ነው የጌታ ዳግም ምጽአት የሚሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ ወንጌል ለሰዎች ተሰብኮ ሰዎች ወንጌልን ሲቀበሉ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ሲቀበሉ እሱ ነው ዳግም ምጽአት የሚሉ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ መነጠቅ ነው የሚሉ አሉ። እንግዲህ እነኚህ ስድስቱም አመለካከቶች ስህተት ናቸው። አንዳንዶቹን ቀደም ብዬ ለማምራራት ሞክር ያለው በእርግጥ የጌታ ዳግም ምጽአት በኃይል ሊያምታታ ግርታ ሊፈጠር የሚችለው ከመነጠቅ ጋራ ስናያይዝ ነው። እንግዲህ በመነጠቅ ክፍል በጌታ ዳግም ምጽአትና በመነጠቅ መካከል ልዩነት እንዳለ ባለፈው ጊዜ ለማስረዳት ሞክር ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ይሄኛውን ክፍል ልዩነቱን በደንብ እናውቃለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከጌታ ምጽአት ጋር በተያያዘ ቀደም ባለውም በመግቢያ ላይ በመጀመሪያ መግቢያ ላይ የጌታ ዳግም ምጻት ትምህርት እውነት ትክክል ለመሆኑ ምስክሮች እንዳሉት ለማሳየት ሞክሬያለሁ በመግቢያዬ ላይ። እንዲሁ በተጨማሪ አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ይሄ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት አሁንም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትክክለኛ ምስክርነት ተሰጥቶታል። አንዱ አሁን ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 11 ላይ ክርስቶስ እንደሚመጣ የመላእክቶች ምስክርነት ነው። ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል ብለው መስክረዋል። ነቢያትም ስለ ጌታ ዳግም ምጽአት ለየት ባለ ሁኔታ የመሰከሩበት ነገር አለ። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በንጉስነት ተቀምጠው የነበሩ በአባታዊ አመራር ውስጥ የነበሩ እንደነ አብርሃም፣ ያዕቆብ ያሉ ነቢያት ወንጌላውያን በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከብዙዎች ውስጥ ጥቂቶቹን ብጠቅስ ሄኖክ ስለ ጌታ ምጽአት ቀጥታ ስለ ምጽአቱ መስክሯል። ያዕቆብ፣ በለዓም ያበደው ነቢይ በለዓም እንኳን መስክሯል። ሙሴ ስለ ጌታ ምጽአት መስክሯል። ኢዮብ፣ ዳዊት አንድ ያልታወቀ መዝሙረ ዳዊት ውስጥ ያለ ዘማሪ መዝሙር የዘመረ ሰው በመዝሙር ውስጥ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምጽአት ጠቅሶታል። ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ ሕዝቅኤል፣ ዳንኤል፣ ሆሴህ ነቢዩ ዩኤል ነቢዩ አሞጽ፣ አብዲዩ፣ ዘካርያስ፣ ነቢዩ ሚልኪያስ፣ ነቢዩ ሃጌ፣ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ እራት ስርዓት የጌታ እራት በሚወሰድበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ተናግሮታል። በአባታችን ሆይ ጸሎት ትምህርት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ተናግሮታል። እሱ ቀጥታ ደግሞ እንደሚመጣ በመጨረሻ በነቢያት እና በሐዋርያት ራስነቱ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚመጣ ይሄንን በግልጽ ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ተራ እንዳይደለ በትክክል በትክክል እውነት እንደሆነ እንረዳለን። እንግዲህ አሁንም ከምጽአቱ ጋር በተያያዘ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተጠቀሱ ብዙ መጽሐፎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶች አሉ። በተለይ በተለይ ፍካሬ ኢየሱስ ተብለው የተጠቀሱት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ማርቆስ ምዕራፍ 13 ሉቃስ ምዕራፍ 21 ሉቃስ 17 ከ26 እስከ 30 እነኚህን ክፍሎች ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት በሙሉ ማለት ነው ስንመለከት ከሐሰተኛው ክርስቶስ ጋራ ተያይዞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ እንደሚሆን እነዚህ እውነቶች ተላልፏል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ምጻቱ ይሄንን ያህል ካልን አሁን በጣም ልናተኩርበት የሚገባ በተለይ ከአሁን በኋላ የምነግራችሁ የምጻቱ ምክንያቶች ከሺ ዓመት መንግስት ጋር ከዚህ በኋላ በክፍል አምስት የምጠቅሰው የሺ ዓመት መንግስት አለ። ትዕይንቶቹ ተቀራራቢ ተቀራራቢነት ስላላቸው እንዳያሰላቻችሁ እንዲሁ እንድናየው ፈልጋለሁ። ይመጣል እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ይመጣል፣ እውነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ለምንድን ነው የሚመጣው? ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል እመጣለሁ ያለው ጌታ ይመጣል ብለው የመሰከሩለት መላእክት፣ ሐዋርያቱና አገልጋዮቹ ለምንድን ነው የሚመጣው? ይሄ በትክክል የዓለም ሰዎች እና በተለይ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛይቱ መስካሪ ቤተ ክርስቲያን ልትረዳው ይገባል። እንግዲህ ጥቂቶቹን ለማየት እንሞክራለን። አንደኛው ጌታ ኢየሱስ የሚመጣው የምድርን ትዕቢተኞች ሊቀጣ ነው የሚመጣው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁን ስናነብ ራእይ 11 18 ራእይ 19 ከ15 እስከ 21 የተጠቀሰ እውነት አለ። በተለይ እንግዲህ ይህንን ራእይ 19 ላይ ያለውን በሌላ ጊዜ እናያለን። ግን አሁን ራእይ ምዕራፍ 11 15ን አብረን እንድናነብ ጠይቃለሁ። ራእይ 11 15 ላይ ሰባተኛውም መልአክ ነፋ፣ በሰማይም የዓለም መንግስታት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች ለዘላለምም እስከ ዘላለምም ይነግሳል ይላል። ለምንድን ነው የሚመጣው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው የሚመጣው? ሊነግስ ነው የሚመጣው። ልክ እዚህ ቦታ ላይ እንደተጠቀሰው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጣው ለምንድን ነው? ሊነግስ ነው። ሊነግስ እንግዲህ ሲመጣ ትዕቢተኞችን ከመንገድ አስወግዶ ነው። ትልቁ ትዕቢተኛ እኔ ክርስቶስ ነኝ፣ እኔ መሲህ ነኝ እኔ የዓለም መድኃኒት ነኝ፣ እኔ አዳኝ ነኝ። ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ በመንግስታቸው መጨረሻ ኃጢአታቸው በተሞላች ጊዜ እንቆቅልሽን የሚያስተውል ፊተ ጨካኝ ንጉስ ይነሳል ይላል። ፊተ ጨካኝ እንቆቅልሽ ፈቺ ነው። በእርግጥ አሁን በኮምፒውተር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ችግሮች እየተፈቱ ነው የሚመስለው። የሰዎች እንቆቅልሽ የተፈታ ነው የሚመስለው። ግን ብዙ ረሃብተኞች አሉ፣ ብዙ ሰላም የሌላቸው፣ ብዙ የሚሰቃዩ፣ ብዙ የሚታመሙ፣ ብዙ ቫይረሱ የሚያሰቃያቸው ሰዎች አሉ። ሰላም የላቸውም። ግን ይሄ አውሬው እኔ መድኃኒት አለኝ ነው የሚለው። እንቆቅልሽ ፈቺ ነኝ ነው የሚለው አውሬው። ኮምፒውተር የሚለው በተለይ ማስተር ኮምፒውተሩ የብዙ ሰዎችን ችግር እንደሚፈታ ወደፊት ቴክኖሎጂው በተለይ 666 በሰዎች ላይ ሲገጠም መፍትሄ እንደሚያመጣ ነው የሚነገረው፣ ግን ውሸት ነው። ምክንያቱም አውሬው እንዴት እውነት ሊኖረው ይችላል? አባቱ ሰይጣን ስለሆነ እውነት ሊኖረው አይችልም። ግን እሱ ትልቁ ትልቁ ትዕቢተኛ ማን ነው ቢባል ትልቁ ትሁት በአህያ ላይ የተቀመጠው ራሱን ዝቅ አድርጎ የመጣው ጌታ ኢየሱስ ነው። ትልቁ ትዕቢተኛ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። በምንድን ነው በትዕቢቱ የሚታወቀው? በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየተናገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ይልና ሰዎች ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርጋል ይላል። ራእይ ምዕራፍ 13 አምስት ስድስት ላይ ደግሞ ስናደም እግዚአብሔርን ሊሳደብ አንድ፣ ማደሪያውን ሊሳደብ ሁለት፣ ስሙን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ተብሎ ተጽፏል። ይሄ ትልቁ ትዕቢት ነው እና እንደዚህ አይነትን ትዕቢተኞችን ቀጥ ያደርጋል። በአርማጌዶን ጦርነት እና ወደ ሰዓት በመጣል እንግዲህ ይሄ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ለመመልከት እንሞክራለን። ራእይ 19ን ወደፊት እንድናየው እተዋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ክርስቶስ ኢየሱስ ለምንድን ነው የሚመጣው ብለን ስንል የሰይጣንን ስላሴዎች ሊቀጣ ነው የሚመጣው። የሰይጣንን ስላሴዎች በአንድነት ሊቀጣ ነው የሚመጣው፣ ሊያስር ይመጣል። በተለይ እንግዲህ ይህንን አሁን የምንመለከተው ራእይ 20 ከአንድ እስከ አራት ኢሳይያስ 27 ቁጥር አንድ ላይ እስቲ ትንቢተ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር አንድ ላይ በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታን እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን የሴጣንን ስላሴዎች እናያቸዋለን። ፈጣኑ እባብ ሌዋታን አንድ፣ ጠማማው እባብ ሌዋታን ሁለት፣ በጠንካራና በታላቅ በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል፣ በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገድላል። እዚህ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ዘንዶ አለ፣ ጠማማው እባብ አለ፣ ፈጣኑ እባብ አለ። ፈጣኑ እባብ የሐሰተኛውን ነቢይ ቦታ ነው የሚወስደው። ጠማማ እባብ የሐሰተኛውን ክርስቶስ ቦታ ነው የሚወስደው። ዘንዶ ያው ዘንዶ ዲያብሎስ የወደቀው መልአክ ነው። ምን ያደርጋል ነው የሚለው። እግዚአብሔር በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገድላል ይላል፣ በብርቱ ሴፍ ይቀጣል ይላል። በታላቅ ልና በታላቅና በብርቱ ሴፍ። ይሄ ታላቅ የሚለው የእግዚአብሔርን የመጨረሻ የቁጣ መገለጫ ነው የሚያመለክተው። highest degree ነው፣ superlative degree ላይ ነው ያለው። ለምን ይመጣል ጌታ ሊቀጣ ማንን ሊቀጣ? የሰይጣን ስላሴዎችን ሊቀጣ ነው የሚመጣው። ሌላኛው የሴጣንን ስላሴዎች የሚቀጣበት የምናየው ራእይ ምዕራፍ 19 ውስጥ አለ፣ ራእይ 20 ውስጥም አለ። ምዕራፍ ራእይ 19 ላይ አሁን ስንመለከት ራእይ 19 ቁጥር 19 ላይ በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራውንም ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገስታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ። አውሬውም ተያዘ። ይሄ እንግዲህ ሁለተኛው የሴጣን ስላሴ ነው። ተያዘ በእርሱ ፊት ተአምራትን እያደረገ ከምድር የወጣ አውሬ የተባለውን ይሄ የአውሬውን ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛውን ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያያዙ። ሁለቱም በህይወት ሳሉ በድን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር ተጣሉ ይላል እዚህ ቦታ ላይ። አሁን ከሴጣን ስላሴዎች ውስጥ ሁለተኛው የሴጣን ስላሴ አውሬው ጠማማው እባብ ሌዋታን የተባለው አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ፈጣኑ እባብ ሌዋታን የተባሉ ሁለቱ በስጋ የተገለጡት መንፈስ አይደሉም። እነዚህ ሁለቱን በድን ወደሚቃጠል ወደ እሳት ባህር ጣላቸው ይልና ሌሎቹን ግን ምን አደረጋቸው ነው የሚለው እዚህ እዚሁ ራእይ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 20 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሶስት ስንመለከት የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ ይላል። ከዛ ምን አደረገ? የቀደመውን እባብ አንድ፣ ዘንዶውን ሁለት፣ እርሱም ዲያብሎስን ሶስት፣ ሰይጣንን አራት የተባለውን ያዘው። ሺህ ዓመትም አሰረው፣ ወደ ጥልቅም ጣለው። አሕዛብንም ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማህተም አደረገበት። ከዚያ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ አለው ይላል። አሁን ሶስቱም የሰይጣን ስላሴዎች ተቀጡ። ክርስቶስ ኢየሱስ ለምን ይመጣል ስንል እነዚህን ለመቅጣት ነው። ዲያብሎስ እስካሁን እንግዲህ ስድስት ሺህ ዓመት እንግዲህ አዳምና ሔዋን ከመፈጠራቸው በፊት ምን ያህል ዓመት እንደኖረ አላቅም ሳጥናኤል ግን ከዛ ወዲህ እስካሁን አለ። አጋንንቶቹም አሉ፣ የወደቁ መላእክቶቹም አሉ። እስካሁን ድረስ ስራቸውን እየሰሩ ነው ማለት ነው እና ይሄ ፊትለፊታችን ያለው የጌታ ምጽት ጊዜ በሴጣን ስላሴዎች ላይ የሚያተኩር የእግዚአብሔር በትር ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው የሚመጣው ብለን ስንል የመጨረሻውን ጦርነት በጽድቅ ሊዋጋ ነው የሚመጣው። ለምን ይመጣል ጌታ ሊዋጋ? እችን አሁን አንዳንድ ሰዎች አይወዷትም ይችን ጥቅስ ጌታ ሊዋጋ ይመጣል የሚለውን ተዋጊ አይደለም ይዋጋል እሱ ሲዋጋ ግን አይ እንደው ይህንን እንደው ተውጊያ ሄድኩት ባላደረግኩበት ባላደረግኩት ነበር ብሎ ጸጸት በእርሱ ዘንድ የለም ተዋጋ ተዋጋ ጻድቅ ነው ይህንን የት ነው የምናየው ሁላችንም ራእይን በተለይ ራእይ እዚህ ቦታ ላይ እንዴት procedurally በቅደም ተከተል ጌታ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ ይሄን የጽድቅ ውጊያ እንደሚዋቃው በደንብ ራእይ 19ን አሁን ትንሽ ገባ ብለን እንመለከታለን። ራእይ 19 ከቁጥር ሰባት እንጀምራለን። ቁጥር ሰባት ላይ የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ድምፅ ነው። ይሄ እንግዲህ ድምፅ ከቤተ መቅደስ የወጣ ድምፅ የበጉ ደርግ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናድርግ፣ ክብርንም ለእርሱ እናቅርብ ይላል። እዚህ ጋ የበጉ ሰርግ ይላል። በጉ የተባለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ሰርጉ የሚከናወነው በሰማይ ነው። የበጉ ሚስት የተባለችው አንዳንዶች እንደሚሉት ቤተክርስቲያን ነች ይላሉ። አይደለም፣ ግን ክፍል ነች። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ናቸው ይላሉ። እሷ ብቻ አይደለችም፣ ግን ክፍል ነች። እስራኤል ነች ይላሉ፣ ውሸት ነው፣ ግን በዛ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ አለች። የበጉ ሚስት የምትባለው ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የሚሰጣት የእሱ አካል ነች። የበጉ ሚስት የተባለችው አካሉ አካሉ በደሙ የዋጃት ንጽሕት ድንግል የሆነችው እሷ ነች የበጉ ሚስት የተባለችው። ባጭሩ በአምስቱም አይነት መነጠቅ ውስጥ ያለፉት ቅዱሳን ናቸው የበጉ ሚስት የሚባሉት። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን በሶስተኛው ገነት የነበሩት ወደ በአብርሃም እቅፍ የነበሩት ክርስቶስ ከሞት በተነሳ ጊዜ ወደ አራተኛው ገነት ያሸጋገራቸውና በአዲስ ኪዳን ሲያንቀላፉ ወደ አራተኛው ገነት የሄዱ ጻድቃን መንፈሶች ሁለት እኛ ከተነጠቅን በኋላ የምንነጠቀው ቅዱሳን ያልሞት ነው። እኛ ከተነጠቅን በኋላ በመከራው ውስጥ የሚወጡ 144 ሺህ አይሁዶች ምርጥ ባሪያዎች፣ አገልጋዮች አሉ። እንደገና አራተኛ በመከራው ዘመን መጨረሻ ላይ ከሁለቱ ነቢያት ጋር ምናልባት እሱ እንግዲህ የሚነጠቁ ትንሣኤን የሚያገኙ ቅዱሳን በአምስቱ ሁለቱን ነቢያት ጨምሮ ወይም አራቱን የመነጠቅ ክፍሎች ጨምሮ በዚህ ያለፉና በሰማይ እዚህ ራእይና በበው ራእይ ቁጥር ሰባት የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ቁጥር ስምንት ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል። ቀጭኑ የተልባ እግር ልብ በሉ እዚህ ጋ ቀጭኑ የተልባ እግር ልብስ ሚስት ለተባለችው እሷ ምን የቅዱሳን ጽድቅ ስራ ነው ይላል። ቅዱሳን ናቸው የሚለብሱ ቅዱሳን በሙሉ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን፣ የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን የሞቱ የተነሱ ሳይሞቱ በቅስፈተ አይን ተለውጠው ያረጉ ትራንስፎርምድ የሆኑ አማኞች የበጉ ሚስት ይባላሉ። እነሱ በአንድነት ተሰባስበው የሚያደርጉት የተለየ ክብር የበጉ ሰርግ ይባላል። ቁርስ አይደለም የሚበላበት እዚያ ቦታ ላይ፣ ምሳ አይደለም የሚበላው በዛ ቦታ ላይ ራት ነው። ከዚህም የተነሳ ነው አሁን ተመልከቱ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ወደ በጉ ሰርግ የተጠሩ ብፁዓን ናቸው፣ ወደ በጉ ሰርግ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ይላል። አሁን ልብ በሉ የቅዱሳን ጽድቅ ስራ አይደለም የሚለው የቅዱሳን ጽድቅ ስራ በበጉ ሰርግ የተነጠቁ ቅዱሳን በሙሉ በሰማይ ምን ይባላሉ? የበጉ ሚስት ምን ተሰጣት? ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ነው የሚለው። እቺ ሚስቱ እነዚሁ ቅዱሳን ቁጥር ስምንትና ስምንት ላይ ልብስ የተሰጣት እነኚህ ቅዱሳን ይቺ ሚስቱ ቁጥር 14 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ በፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደ ምድር ሲመራት ይዟቸው ሲመጣ ያሳያል። እስቲ አሁን ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11ን እንመልከት። ሰማይ ተከፍቶ አየሁ። ከሰርጉ በኋላ ነው ሚዲየትል የሚሆነው። ሰማይ ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆ አምበላይ ፈረስ። አምበላይ ማለት ነጭ ማለት ነው። የምድራዊ ነጭ ንጣት የማይገልጠው ከዛ በላይ ያለ ማለት ነው። የተቀመጠበትም የታመነና አሁን እንግዲህ ዘጠኝ ስሞች ቁጥሩ እዚህ ጋር የጌታ ኢየሱስ ስሞች አንድ የታመነ ሁለት እውነተኛ ሶስት በጽድቅ የሚዋጋ የሚፈርድ አራት የሚዋጋ አምስት አይኖቹ የእሳት ነበልባል የሆኑ በራሱ ላይ ብዙ ዘውዶች ያሉት ከእርሱ በቀር አንድ ስንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም ያለው በደም የተረጨ ልብስ የተጎናጸፈ ስሙ የእግዚአብሔር ቃል የተባለ ዘጠኝ ስሞች እነኚህ ስሞች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሞች ናቸው። ይሄ ጌታ ኢየሱስ ነው በፈረስ ተቀምጦ ከሰማይ ዮሐንስ ያየው ከሰማይ በፈረስ ተቀምጦ ምን ያደርጋል? ቁጥር 14 ላይ ተመልከቱ። አሁን በሰማይም ያሉት ጭፍሮዎች ጭፍራዎች እንግዲህ እዚህ ጋር መላእክት ይኖራሉ። ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ፣ ይሄ ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የተሰጣት ሚስቱ ነች። የተነጠቁ ቅዱሳን ናቸው። ነጭ ልብስ ለብሰው በአምባ ላይ ፈርሰው የተቀምጠው ይከተሉት ነበር። ይከተሉት ነበር የሚለው ቃል movement ን ያመለክታል። upward ሳይሆን downward ነው። አሁን ይሄ ቀዳሚው ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ዳያጎናል ያዩት ይመስለኛል ያየው ይመስለኛል ሐዋርያው ዮሐንስ። መጀመሪያ ኢየሱስ ፈረስ ላይ ተቀምጠው ከዚያ ከሱ በኋላ ማንም ሊቆጥራቸው የማይችል ማለት ነው የብሉይና የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን ሚስቱ ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ የተሰጣ የተነጠቁ ቅዱሳን በሙሉ ነጭ ልብስ ለብሰው በፈረስ ላይ ተቀምጠው ነው የሚለው። ልብ በሉ፣ በሰማይ ፈረስ አለ። እነኚህ ፈረሶች ግን የምድር ሰዎች ከሰሯቸው ጀቶችና አውሮፕላኖች ቢሊዮን ወይም ሚሊዮን እጥፍ ስፒድ ያላቸው ጥራት ያላቸው ምቾት ያላቸው ፈረሶች እንደሆኑ አስባለሁ። መንፈሳዊ ፈረሶች ናቸው። ጦር ተወርውሮ ጦር ሲወረወርባቸው ጦሩ በሰውነታቸው ውስጥ አልፎ ይሄዳል። ስጋና ደም የላቸውም እና ደም አይወጣቸው። የሚገርም አይደለም? ይህንን ያያል ሐዋርያዊ ዮሐንስ። ይከተሉት ነበር ሲል ወደ ምድር ሲመጡ ነው የሚያሳይ። ልክ በዚህ ጌ ነው የምድር ነገስታት አውሬው ሐሰተኛው ነብይና የምድር ነገስታት ከላይ ስንመጣ ክርስቶስ ሲመጣ ይሄ ነው ዳግም ምጻት የሚባለው። ይሄ መነጠቅ አይደለም። ከመነጠቅ በኋላ በሰባቱ ዓመት መከራ መጨረሻ ላይ የሚሆን ነው። እሺ ቀጥሎ ምን ይላል? ቁጥር 14 በሰማይ ያሉ ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባ ላይ ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ካፉ ይወጣል። እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። ይሄ በጣም ሚስጥር ነው። እዚጋ አያችሁ፣ እንዴት ነው የሚገዛው ጌታ ኢየሱስ? ካፉ በሚወጣው ንግግር ነው፣ በቃሉ ስልጣን። አሁን ሰባ ሴክሲሊየን ከዋክብት እኮ አንጠልጥሎ የያዛቸው እኮ ጌታ ኢየሱስ በቃሉ ስልጣን ነው። ይቺ ምድር እኮ አንዳች አልባ ያለአንዳች ድጋፍ ተንጠልጥላ አይደል ያለችው? ምን አንጠለጠላት? ቃሉ ነው። የቃሉ ስልጣን ማለት ነው። በዓለም ላይ ያሉትን ልዩ ልዩ ትልልቅ ህንፃዎች የተሰሩ አውሮፕላኖች፣ ጀቶች፣ መርከቦች በጣም የሰው የእውቀት መገለጫ የሆኑ ልዩ ልዩ የሰው ስራዎችን ስንመለከታቸው ቃል ከንግግር ጋር የተያዙ ናቸው። ከንግግር ጋር የተያዙ ናቸው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምባ ላይ ፈረስ ተቀምጦ ሲመጣ ያሳያል። ሲመጣ ያሳያል። ልክ ከሰማይ በሚመጣበት ጊዜ የምድር ነገስታት አውሬው ሐሰተኛው ነቢይ በዳብሎስ አበረታችነት በአጋንንቶች ቀስቃሽነት ወደ አርማጌዶን ጦርነት እንዲሰበሰቡ ያደርጓቸዋል። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚሆን እንመለከታለን ማለት ነው።